besar sekali. Pak Ika. Nah guys, tim pencari ikan. pondok rapi ya. Oh, Kita siap ngobok-ngobok. Lihat keseruannya ya. Nih, nih, nih. Ini orang satu RT nih. Halo Mas Mas. Halo. Nah, ini Pak Bibi Diado dan masyarakatnya. Oh. Pak Bibi pakai serok tuh. Ini abang nih buat apa bang? Ini gawe tempat iwa. Ikan ya. Ya. Wah. Buat persiapan untuk nampung ikan ya. Ini lokasi ini yang. Ini yang mantap. belum ya. Oke bro, ikuti terus keseruannya ya. Saya juga ikut ngobok-ngobok nanti. Inilah. Ini. Mana mana mana? Hmm. Wih, dapat keong. Lulu sama lulu. Awak duduk macam iko ikut nyonong-nongol. Lagi ah. Weh. Ulangi kan red. Dek onye kan weh. Banyak ringkai. Mantap, Bro. Ikan sepat. Dito. Oh. Wah, lagi kiwang ya. Gelem, gelem. Nunggu kita balik deh. Enggak. Ya kan, Lo apa? Sepat. cepat ini gila ini berarti wis bekas iki ya hah sepi wae ya Lho lho eh. lho. Anjing kuwi kok bedi. Wong ora awu-awu. Pero una entor kan. Bukan anak serap pil ha. Ya pula ya lah, Iya. dan aku mesti kira-kira balik dari jadi lah yang kafil ha jadi mau beres kacau kemarin gak ada Wah, ini tuh tuh. Kalau ke hidung. Yeah. Kamu udah balik-balik kolam anu ah. Iya. Tidak Palo Ya, Hai guys, berhenti guys. Tidak tempat. Tidak tempat guys. Uh. <laughs>